Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaista ehdottoman oikeat mielipiteet. Let's listen to this. Vaalialusviikot on perinteisesti ollut oikein mauttomuuksien ilotulitusta, mutta viime perjantaina vasemmistoliitto veti pohjat tuuttaamalla ilmoille semmoisen vaalipökäleen, että sen haju tahraa suomalaista politiikkaa vielä vuosikymmeniä. Kyseessä on vasemmistopopulismin taidonnäyte, joka ei sisällä perusteltuja argumentteja, ei kunnollisia lähdeviitteitä, eikä sillä oikeastaan minkälaista relevanssia edes näihin käynnissä oleviin kunnallisvaaleihin. Kaksinaismoraali ja itseironian puute kukkiikin jälleen vasemmistopolitiikan ytimessä, kun Trumpin presidenttiyteen, Brexitiin ja kansallismielisen oikeiston nousuun liittyvää valehtelua, harhaanjohtamista ja populismia – ihan ansaitusti kritisoineet vasemmistopoliitikot käyttää nyt tismalleen samoja työkaluja pärjätäkseen kunnallisvaaleissa. Kyseessä on siis viime perjantaina julkaistu sote-uudistusta käsittelevä video, jota vasemmistoliitto nyt käyttää vaaliaseena. Aivan ensimmäisenä on pakko kysyä, että ymmärretäänkö siellä vasemmistoliiton puoluetoimistolla, että tätä jo kolmen hallituksen voimin valmisteltua sote-lakia ei päätetä kunnanvaltuustoissa vaan eduskunnassa. Nykyisen sotelakiesityksen keskiössä on vieläpä ajatus siitä, että vastuu sotepalveluiden järjestämisestä siirretään pois kunnanvaltuustojen mandaatilta ja annetaan uusille maakuntahallinnoille. Kyseessä lieneekin tämän vuosikymmenen ehkä epärehellisimpiä poliittisia aloituksia, minkä lisäksi Lee Andersonin johdolla vasemmistoliitto on yrittänyt tehdä hallituksen toiminnasta ja eduskunnan mandaatille kuuluvista asioista vaaliasetta kunnallisvaaleihin. Mutta katsotaanpa tämän paljon pareton videon sisältä. Suomi vuonna 2020. Hei, mä tarvitsin lääkäriaikaa. Ää, jos voit ensin täyttää tämän. Sitähän on säästöpossu. Joo, se pitäisi täyttää, että voidaan ottaa teidät tänne. Aha, No tässä on ilmeisesti jonkinlainen onneton vertauskuva sille, että yksityinen palvelutuottaja tarvii rahaa pyörittääkseen toimintaansa, joskaan tilanne ei olennaisesti muutu julkisella puolella. No niin, eli paljonko tarvitsette sairaslomaa? Lääkäri Soini kirjoittaa yhden päivän krapulalomia, lääkäri Orpo kolmen päivän flunssalomia ja lääkäri Sipilältä saatti koko viikon loma-antibiootit. Vasemmistoliitossa kuva lääkäreiden ammattietiikasta on kieltämättä aika lohuton. Ilmeisesti Vasemmistoliiton todellisuudessa jokainen yksityisellä sektorilla työskentelevä ihminen on jollain tavalla läpensä paha ja moraaliton. Ne sairaslomat muuten haetaan näinä päivinäkin aika pitkälti yksityisiltä palveluntuottajilta. Se tiedoksi sinne Vasemmistoliiton puoluetoimistolle, missä eletään ilmeisen tukevasti irti tosielämän realiteeteista. Ei, ei, ei, kun nyt en tarvi siis sairaslomaa, vaan haluaisin ne tutkittaisi, että mikä, mikä mulla on täällä näin. Joku outo kipu, en osaa sanoa itse, että mikä on. Ah, ah, joo, ah, olisitte heti sanonut. Ah, ei me tollaisia ikäviä ja hankalia asioita hoideta täällä lainkaan. Ne on nykyään siirretty kaikki julkiselle, jonka resurssit on karsittu. Uuteen lakiesitykseen ei sisälly mitään tuommoista videolla implikoitua mekanismia, jolla yksityinen palveluntuottaja voisi päättää hoitavansa vain rahallisesti kannattavimmat potilaat, vaan päätökset palvelutuotannon kokonaisuuksista ja palveluketjusta tehdään maakunnissa. Tämän asian voi vaivattomasti tarkistaa lakiluonnoksen sivulta 743 pykälästä 13, jossa asia hyvin yksilitteisesti todetaan. Ja sen verran on kyllä pakko sanoa, että jos tämmönen päivätyössä käyvää höyhensarjan poliitikko jaksaa iltapuhteena lueskella tuota tämän vuosisadan ehkä suurinta lakiuudistusta, niin on se nyt on se nyt saatana, jos siellä vasemmistoliiton puoluetoimistolla ei veronmaksajien rahoilla loisivat politrukit viitties aukasta koko paperia. Siis eikö täällä aikaisemmin ollut hyvä yksityinen sairaala ja hyvä julkinen sairaala? la la la la la. Nykyään meillä itse asiassa on hyvin toimiva yksityinen sektori ja edelleen äärirajoillaan nitkuva ja nitisevä julkinen sektori. Esimerkiksi mun taannonen polvivamma hoidettiin yksityisellä sektorilla ihan muutamassa päivässä eteenpäin. Siinä missä mun julkisella puolella työskentelevät ja siellä itsensä hoidattaneet ystävät kertovat, että sama vamma hoitamisessa olisi julkisella puolella mennyt noin puolisen vuotta usa järjestelmässä yksityisen puolen laadukkaat palvelut tulisi kaikkien saataville ja siksi mun onkin niin hirvittävän vaikea ymmärtää, miksi vasemmistoliitto ajaa mallia, jossa köyhillä ja sairailla jatkossakin ei olisi mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa terveytensä rapautuvaa edelleen pitenevissä hoitojonoissa. No oli, oli, mutta sitten sitä vähän muutettiin. Keksittiin, että onkin kivempi, että annetaan yksityissairaaloiden rahastaa veronmaksajia helppojen tautien hoitamisesta. No, sen verran on sanottava, että jokainen tämmöistä roskaa hyvänä yhteiskunnallisena analyysinä pitävä ihminen on menettänyt oikeutensa naukua vaikkapa kansallismielisen oikeistopopulismin noususta yhtään mitään. Miten se nyt voi noin mennä? Meillä on nykyään tällainen valinnanvapaus, että voit itse päättää, menetkö kokoomusläheiseen terveystaloon vai kokoomusläheiseen mehiläiseen. Niin, koska tietysti se on valtava synti, jos joku siirtyy politiikasta oma ydinosaamisalueensa töihin jonnekin muualle. Mä ootankin mielenkiinnolla, että minkälaisen vaalivideon vasemmistoliitto aikoo julkaista entisestä puheenjohtajastaan Suvi Anne Siimeksestä, joka aikanaan lähti lääketeollisuus ryn toimitusjohtajaksi. Tai esimerkiksi SDP Ulma ja Rajakankasta, joka viime vuonna siirtyi hyvinvointialojen liiton palkkalistoille loppariksi. Mitä hyötyä siitä on? Eikö tämä sote-uudistuksen pitänyt jotenkin taata tasa-arvoiset palvelut ja rikkaat maksaa enemmän kuin köyhät? No sillä tavalla tässä nyt ei käynyt. No itse asiassa parempi tuloset kyllä joutuu nyt ja varmasti tulevaisuudessakin luovuttaa isomman osa omaisuudesta julkisen sektorin tuhlattavaksi. Siitä ei tässä jyrkän veroprogression mekassa kyllä varmasti minkäänlaista epäilystä. Mutta se ihmetyttää, että kun nyt köyhimmillekin ollaan takaamassa pääsyä laadukkaisiin yksityisen sektorin tuottamiin palveluihin, niin sekin yritetään jostain syystä selitellä eriarvoisuuden pahenemiseksi. Miksi? Vasemmista on myös vuosikymmeniä naukunut siitä, kuinka suomalaiset eriarvostuu, kun rikkaat voi ostaa laadukkaampaa palvelua yksityiseltä sektorilta samalla, kun köyhemmät saa riittämätöntä ja huonolaatuista palvelua julkiselta sektorilta. Paitsi tietysti silloin, jos joku kokoomuslainen esimerkiksi kehtaa sanoa, että yksityiseltä sektorilta saa hyvää palvelua. Silloin vasemmisto kyllä ylistää julkista sektoria maasta taivaisiin. Vasemmistoretoriikassa julkisen sektorin hyvyys tai huonous palveluntuottajana tuntuukin riippuvan paljon siitä, että kuka puhuu ja mikä kullonkin on agenda minähän olen Suomen kansalainen ja mä voin äänestää paremman tulevaisuuden. Mä haluan muuttaa teidän sairaalan käytäntöjä. Tämä on yksityinen osakeyhtiö, se ei käy. No sitten mä muutan julkisten sairaaloiden käytäntöjä. No on nykyään yhtiöitetty, sekään ei käy. No mitä mä voin sitten tehdä? Äänestää vasemmistoliittoa. Kyllä tämä sote malli kaatuu. Niin joo. Heti tuli muuten parempi olo. Vasemmistoliitto. No on kyllä äärimmäisen outoa väittää, että julkisiin soteyhtiöihin ei voisi äänestämällä vaikuttaa ottaa huomioon, että niitä hallinnoi maakuntavaaleissa valittu maakuntahallinto. Ja tietysti lait Suomessa säätää jatkossakin ihan eduskunta. On myös tosi erikoista, että oppositiopuolueet kilpaa märisee julkisten sotepalveluiden yhtiöttämisestä samalla, kun ne kilpaa puolustaa Yleen, Alkon, Veikkauksen ja lukusten kunnallisten energiayhtiöiden säilyttämistä. Miksi julkinen yhtiö on tässä asiassa todiste veroparatiisessa piilottelevien katalien porvareiden salajuonesta, mutta toisessa täysin verrannollisessa asiassa sitten taas jumalallinen todiste vasemmistoaatteen messianisuudesta. Vasemmistoliiton Facebook-päivityksen kommenttikentästä ei ole vaikeaa päätellä, että tosi moni näkee videon sisällä itse asiassa toteena – Kriitikoille siellä samassa kommenttikentässä Vasemmistoliiton puoluetoimistolta tolkutetaan, että totuus löytyy Vasemmistoliiton itse laatimasta 40-sivuisesta sote-vastaesityksestä. Mutta aika paljon sen esityksen sisällöstä kertoo, kun katsotaan vaikka siinä esitettyjä lähteitä. Näistä kuudesta lähteestä kaksi viittaa kansan uutisiin, kaksi viittaa Ylen artikkeliin, yksi viittaa Soste ryn tiedotteeseen ja yksi Helsingin Sanomien nyt liitteen otsikko koon. Yksikään niistä ei viittaa itse tähän lakiluonnokseen. Koko komeon kruunaa maininta siitä, että osa näistä lähtenä käytetyistä artikkeleista on itse asiassa kirjoitettu vieläpä ennen tätä hallituksen lakiluonnosta. Sitä kuvittelis, että hallituksen lakiluonnosta kritisoiva pamfletti edes viittaisi kyseiseen dokumenttiin tai siinä edes kerran referoitaisi jotenkin konkreettisesti tuota yli tuhat sivusta lakiluonnosta. Mutta toisaalta me kaikki tietää, että vaaleja on ihan pirun vaikea voittaa puhumalla pelkästään asiaa ja todistamalla omaa substanssi tärkeissä asioissa. Videon tekijä, Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehokas Mike Pohjola, sanoi Iltalehen haastattelussa uskovansa sote-uudistuksen myötä käyvän, niin kuin hän videolla esittää. Pohjola uskomukset sote-uudistuksesta perustuu kuulemma vasemmistoliitolta saatuihin tietoihin, mikä toisaalta selittää, miksi tuo Iltalehen haastattelu noudattaa videolta tuttua sapluunaa perustelemattomien väittämien ja kauhukuvien kavalkaadina. Sitä olisi jotenkin kuvitellut, että noinkin tärkeästä asiasta, noinkin paljon huolta kantava ihminen olisi itse asiassa tutustunut siihen itse lakiesitykseen ja lakiesitystä valmistelevan ministeriön muihin oheismateriaaleihin sen sijaan, että sokeasti luottaa vasemmistoliiton propagandisteihin. Videosta saamansa kritiikin artisti tyytyy selittämään äh, mehiläisen mainostoimiston palkkaamien nettiagitaattoreiden propagandaksi ja kertoo myös, että kritiikki on merkki hallituksen ja lääkärifirmojen äh, katallista salajuonista ja konnan koukuista. Allekirjoitetaankohan Vasemmistoliiton puoluetoimistolla myös tämä Mike Pohjola-analyysi tilanteesta? Kun alleviivatakseen videonsa sisällöttömyyttä ja vasemmistolaisen politiikan utopistisuutta, Pohjola maalailee omaa sote-ihannetta, jossa terveyskeskukset on jaettu mahdollisimman pieniin yksiköihin ja niihin jos nykyisten palveluiden lisäksi sisällytetty myös sosiaalipuolen ja erikoissairaanhoidon palvelut. Palveluilmaisujen takia vielä nykyistäkin pahemmin ruuhkautuvien terveyskeskusten rahoitus taattaisi kuulemma sillä sosialistien iäikuisella taikatempulla eli rikkailta tai ainakin joltakulta muulta verottamalla. Se mulle tosiaan epäselväksi, että miten tässä vasemmista unelmassa taataan se, ettei rikkaat voi ostaa parempaa terveydenhoitoa kuin köyhän. Luotetaankohan vasemmistoliitossa esimerkiksi siihen, että Maailmanhistorian muiden sosialististen kokeilujen tapaan jossain vaiheessa ajaudutaan tilanteeseen, missä sosialistipoliitikkojen käskyttämä armeija ja laivalvontakoneisto väkivalloin estää ihmisiä tekemästä vapaasti kauppaa keskenään ja tästä seurannut talouskurimus sitten tappaa pahnan pohjimmaiset näläkään. Vai olisiko ajatus se, että rikkaat verotettaisiin niin köyhiksi, ettei heillä ole varaa ostaa yksityiseltä sektorilta palveluita? Ja jos näin, niin, keneltä sitten verotetaan rahat utopia ylläpitämiseksi, kun viimeinenkin suomalainen seisoo päivystys- tai hoitojonossa? No, oli miten oli. Tätä on kuitenkin Vasemmistoliiton kuntavallistrategia armon vuonna 2017. Perusteettomia väitteitä, stereotypioita, salaliittoteorioita ja äärimmäisen radikaalia kyvyttömyyttä ymmärtää uudistusten sisältöä tai niiden tarvetta. Vasemmistoliiton videollaankin ilmoittama tavoite on yksiselitteisesti koko sotelain kaataminen sen takia, että lakiluonnoksesta löytyy jotakin huomautettavaa. On sanomattakin selvää, että tämmöinen vaatimus ei ole millään tavalla kohtuullinen eikä linjassa parlamentaarisen laivalmisteluprosessin kanssa, jossa lakiluonnokseen annetut kommentit sitten evästää virkamiehiä ja poliitikkoja lain jatkovalmistelussa. Käydään nyt vielä nopsan läpi muutama useasti kuultu huoli sote-uudistuksesta, eli se, että sairaat eikö kilpailuttaa ja se, että kustannukset kasvaa. Onko sairaalle sitten parempi, ettei ole mitään mahdollisuutta kilpailuttaa? Että saa siinä lähimmän julkisen palveluntuottajan hoitojonossa odotella aina viikosta vuosiin. Ja toiseksi, Tietysti terveyspalvelut kilpailutetaan ennen kuin ollaan sairaita, eikä sitten vasta kun defibrillaattori latautuu vieressä. Ja vaikka näitä palveluita kilpailutettaisiin sitten kun istutaan jo ambulanssissa, niin mitä sitten? Äh, onko siinä vaiheessa enää mitään väliä mihin menee hoidettavaksi? Mitä tulee kustannusten kasvamiseen, niin suomalainen vasemmisto on perustanut koko poliittisen olemassaolonsa niille vaatimuksille, jonka mukaan sosiaalityö ja terveydenhuollon resursseja täytyy kasvattaa. Nyt kun joku muu onkin re- reformoimassa, niin yhtäkkiä se kustannusten kasvu onkin pahin perkele ikinä ja kaikki laatukriteerit unohdetaan keskustelusta. Missä logiikka? Vasemmisto omassa sote-pamfletissa esitetään, että samalla kertaa ei voida saavuttaa valinnanvapautta, sotepalveluiden parempaa laatua ja kustannusten alenemista. Tämä on tietysti totta vaan siinä vaihtoehtoisessa vasemmista todellisuudessa, missä oletetaan, että maailma on jo valmis ja että kaikki palveluntuottajat toimii jo potentiaalisen tehokkuutensa ylärajoilla. Täällä reaalitodellisuudessa taas tilanne on täysin päinvastainen ja takuu varmasti johtamistapoja, toimintakulttuuria, prosesseja rukkaamalla voidaan saavuttaa nuo kaikki kolme. Yhtenä hyvänä esimerkkinä vaikkapa Pohjois-Karjalan keskussairaala, joka vapautti 5000 tuntia vuosittain hoitajien työaikaa potilastyöhön ja säästi vielä kiinteistöhuollon aikaakin 320 tuntia vuodessa vaan tehostamalla talon sisäistä logistista prosessia ja vaihtamalla liuosvarastointiin käytetyt laatikot läpinäkyviksi. Toisena esimerkkinä voi mainita vaikka Helsingin Vuosaaren kotihoito, joka pelkästään työtehtäviä priorisoimalla saavutti pienemmän työkuorman, vähemmän sairauspoissaoloja, paremman työviihtyvyyden ja paremman asiakastyytyväisyyden jopa kustannuksia pienentämällä. Tämä on ihan kiistoton esimerkki siitä, että tehokkuus on tällöin parantunut. Ja mä lyön vaikka pääni pantiksi, että sote-puolella tässä on niin valtakunnallisesti katsottuna miljardien säästöpotentiaali. No en mä nyt tietenkään sano, että tässä sotevalmistelussa kaikki olisi täydellistä tai että esityksessä kaikki olisi edes toivottavaa. Mä en esimerkiksi ymmärrä, että miksi tähän äh, suomalaiseen hierarkiapyramidiin piti luoda taas kerran uusi äh, kerros tekemällä nuo maakuntahallinnon. Ja toisekseen mä oon samaa mieltä esimerkiksi Suomen Kuvalehdessä haastateltujen virkamiesten kanssa siitä, että näillä tulevilla maakuntahallinnoilla ei vaikuttaisi olevan välttämättä tarpeeksi aikaa miettiä niitä haluamiaan palvelukokonaisuuksia ja niitä kilpailutuskriteereitä, mitä myöhemmin tarvitaan. Ja on helppo yhtyä Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio ja hallintotieteiden professori Jari Steenvallin näkemykseen siitä, että maan tavaksi muodostunut puutteellinen valmistelu on tätäkin lakivalmistelua jollain tavalla leimannut, eikä sitä pitäisi katsoa missään tapauksessa läpi sormiin nyt eikä jatkossa. Sitä älykkäämpää sote-kritiikkiä esitti Osmo Soininvaara lääkärilehen artikkelissa, jossa esitti huolestuneisuutensa sote-esitykseen sisältyvistä mahdollisista kannustiongelmista. Ode ei ikävä kyllä eritellyt sitä lain, äh, lakiesityksen kohtaa, mistä hän puhuu, joten on pikkusen vaikea tarkastaa, että onko huoli sinällään perustellut. No yleisesti ottaen mä pidän Soininvaaraa järkevänä ja rationaalisena poliitikkona, joten on varmaan syytä epäillä, että tässä huolessa olisikin vinhaperää. Pelkkää populismia on kuitenkin se äh, suuvaosa räkyttäminen, jolla lakiluonnoksen potentiaaliset ongelmat yritetään pistää loputtoman ahneen kokoomuksen pohjattoman pahuuden manifestiksi. On ihan sanomattakin selvää, että jos uusi sotemalli ei anna esimerkiksi julkishallinnolle tarpeeksi aikaa tähän reformiin valmistautumiseen, tai jos sinne lakiesitykseen on uimassa mekanismi, joka mahdollistaa rahastusautomaatin, niin totta kai ne asiat korjataan lakivalmistelun myöhemmissä vaiheissa. Tuo kaikki kuitenkin tapahtuu vaan perusteellisen analyysin ja rakentavan kritiikin kautta. Vasemmistopoliitikkojen tietämättömyyttä ja sokeaan raivoon johtavia tunnereaktioita hyveenä korostava populismi taas tekee tästä yhteiskunnasta meille kaikille huonomman paikan elää. Eri toteen niille köyhille ja sairaille, jotka keppihevosena vasemmista on näköjään päättänyt ratsastaa vuosisalta toiselle. Jos jaksat katsoa tänne asti, niin tämä video oletettavasti resonoi sussa hyvässä tai huonossa. Jos näin on, niin paina peukkua tuosta ylös tai alas. Ja sosiaalisessa mediassa. Muista ihmeessä tilata tämä YouTube-kanava ja tuu vaikka Facebookiin jatkaa juttelua. Palaillaan asiaan seuraavalla videolla. Muistakaa kunnallisvaaleissa Espoossa numero 88. Se on moro.